السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ازيكم يا جماعة معكم وليد من قناة وليد للمعلوميات والنهاردة رجعت لكم فيديو جديد ودرس جديد واللي هو اه انت ازاي تقدر تربح اه من الانترنت طبعا الحلقة دي هحطها من قوائم التشغيل ان شاء الله النهاردة هعمل قوائم تشغيل للقناة بتاعتي آه، هحطها اه من قائمة تشغيل اسمها سلسلة الربح من الانترنت لان اكتر من فيديو آه، شرحت عنه ازاي تربح من الانترنت في بدون راس مال وفي برضو براس مال يعني آه، المهم ان انت تقدر آه، تربح من الانترنت تمام دلوقتي آه، قبل اي حاجه بدعيك تشترك معايا في القناه وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله دلوقتي نروح للموقع الموقع اهو طبعا هكون تارك لكم الرابط اسفل في ال description. زي ما انتم شايفين الموقع اهو بيقول لك هنا ثانيه واحده كل المسابقة الذهبية احنا يعني كل يعلن فريق ميديا لينك عن مسابقة شهر اغسطس يعني اه البرنامج اسمه لينك على ما اعتقد ميديا لينك اهو اه دلوقتي اذا انت آه، جلبت الف زائر آه، اللهم صل على محمد عشرة الاف زائر آه، أول جولة للموقع بتربح عشرة دولار ولو جلبت عشرين ألف آه، جولة للموقع بتربح عشرين دولار ولو جلبت خمسة وأربعين ألف آه، جولة للموقع أربح خمسين دولار وتمانين ألف تربح مية مية دولار إضافة للأرباح التي ستنالها من تلك الزيارات المهم فينا برضو فرصة انتهز فرصتك الآن يعلن موقع ميديا فور لينك عن فرصة لزيادة أرباح المستخدمين وهي عن طريق شرح موقعنا في القناة على اليوتيوب خاصة أو على الفيسبوك يعني أنت إذا عندك قناة بتتكلم عن التقنية وشرحت عن البرنامج ده وقناتك جلبت ألف مشاهدة هتحصل آه اللهم صل على سيدنا محمد هتحصل من الموقع على 8 دولار وإذا جلبت من 2500 مشاهدة آه، هتحصل على عشرين دولار الموقع هيرسل لك على الموقع بتاعك عشرين دولار ولو جلبت الاف مشاهدة حقيقي ما فوق احصل على اربعين دولار طبعا هنا آه، بتضغط لمراسلتهم دلوقتي خلينا مثلا نروح عاوزين يعني نطلع الرابط اللي احنا عاوزين نشير عليه مثلا انا عاوز اروح هنا على القناة بتاعتي اخد مثلا الفيديو ده كوبي لينك ادرس هنحطه هنا دي الخطوه لازم تعملها عشان لو عاوز تربح ت share الرابط بتاعك ناخد ده control C هنروح على اي نافذه هنحطه وهنضغط انتر طبعا زي ما انتم شايفين ما جابليش الفيديو على طول جاب لي اعلان مش اعلان يعني صفحه لازم احنا نتخطاها بنحل الكابتشا وبنحط ونتخطاها click here to continue بعد ما نضغط على الصح طبعا يمكن انت يجيب لك آه، تحل تباتشا يعني تشوف السيارة آه، مش موضوعنا دلوقتي آه، بنستنى 15 ثانية وبعد كده بنضغط على get link <clears throat> تمام بنضغط على جيت لينك هنا زي ما انتوا شايفين يا جماعه استنى كده بس عقبال ما يشتغل آه، جاب لي الفيديو بتاعي انا لسه الفيديو ده منزله امبارح فمش موضوعنا خلاص احنا آه، بصوا قبل ما اشرح على الايقونه اللي كنت هروح عليها نسيت اقول لكم ان انت لازم تفعل الحساب طبعا آه، تضغط على الايقونه اللي فوق اللي هو اسمك وليد تضغط على profile طبعا هنا لازم تعبي بياناتك اللي هو الاسم وال ال first name last name ال address ال address تو العنوان المدينه آه، رقم الموبايل وهنا بتختار دفع آه، طريقه الدفع اذا باي آه، بال ولا بانك ولا جوجل بلاي كارد ولا اي طريقه دفع يعني مثلا عاوزين طريقه الباي بال وهنا بتكتب الايميل بتاعك تمام قوي وطبعا آه، هنا بيجيب لك ادنى سحب لكل طريقه دفع يعني مثلا الباي بال 4 آه، دولار السكريل 10 آه، دولار ال bank transfer 60 دولار الجوجل بلاي 10 دولار يعني في كمان بتعدي يعني مستغرب ان الايقونه دي عدت ال 50 ال 60 دولار اسف فدلوقتي هنروح مثلا احنا يعني جمعنا الأموال آه، يعني حققنا مثلا يعني أنا دلوقتي باي بال انا آه، سعر السحب أربعة دولار آه، عاوز أسحب مثلا أنا أضغط على الأيقونة دي <coughs> زي ما احنا شايفين هنا يا جماعه دلوقتي هنا بيكون الارباح اذا كان لك 4 دولار تقدر تسحبهم آه، بتضغط على الايقونه دي طبعا عشان انت مسجل آه، حساب الباي بال بتاعك فعادة تقدر تسحبهم وبتضغط على هنا طبعا عشان انا دلوقتي هتضغط اوكي فوق هستنى اقول ان انا لسه ما جبتش أربعة دولار ادنى السحب آه، على العموم هنا عقبال ما توصلك الفلوس على الباي بال هتحتاج اربع ايام عشان توصل الفلوس على الباي بال زي ما انتم شايفين ودلوقتي آه، خل... آه، انا اسف يعني بنرجع زي ما انا قلت لكم عاوزين تشيروا الرابط بتاعكم آه كل آه، زي ما احنا شايفين هنا دي مسابقه ذهبيه فبس يعني اتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم واذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني ب like. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته